Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran 5. Ayo mengamati. Sejak kecil, Siti suka membantu ibu membuat kue. Ibu membuat kue untuk dijual. Siti bertugas membungkus kue. Pertama, Siti mengelompokkan kue sebanyak 10 buah. Siti membuat satu kelompok berisi 10 buah kue. Terakhir, Siti melanjutkan menghitung kue yang lainnya. Begini caranya. 10 ditambah 10 20 10 kue ditambah 10 kue 20 kue 20 kue ditambah 1 kue sama dengan 21 kue 10 kue ditambah 10 kue 20 kue 20 kue 20 kue ditambah 2 kue sama dengan 22 kue. 22 satu. Ayo berlatih. Hitung banyaknya. 10 kue ditambah 10 kue ditambah 3 kue sama dengan 23 kue. 10 kue ditambah 10 kue ditambah 5 kue sama dengan 25 kue. 10 kue ditambah 10 kue ditambah 7 kue sama dengan 27 kue 10 kue ditambah 10 kue ditambah 6 kue sama dengan 26 10 kue ditambah 10 kue ditambah 10 kue sama dengan 30